μέχρι να στείλει ο Σόρος τα λεφτά, γιατί από εκεί πληρωνόμαστε, λίγο το ξέρετε, είναι διαφορά. Πραγματικά, για συγγνώμη, έπρεπε να έχουμε βγει εδώ και 35 λεπτά. Αλλά στα live γίνονται αυτά. Πιο πολύ ώρα θέλει ο Ιωκολύπτης και λιγότερο καλλιτέχνη. Ευχαριστώ για το αυτόρμητο χειροκρότημα, δεν είναι ανάγκη. Δεν είστε υποχρεωτικό. Δεν θέλω έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, υποτίθεται ότι εγώ πρέπει, έπρεπε να έχω γράψει αστεία με θέμα το φασισμό. Αυτό είναι ζώρικο πράγμα. Το ψάξα λίγο και στο διαδίκτυο. Δεν παίζει, παιδιά. Δεν θα βρείτε πουθενά αστεία για τον φασισμό. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Βρήκα πάρα πολλά αστεία, α πούμε, για την πρώην Σοβιετική Ένωση, για όλο αυτόν τον κόσμο. Ατέλειωτα αστεία. Να λέμε μέχρι το πρωί. Πώ είναι, α πούμε, το ρώσικο σάντουιτ. Βρήκα βρήκα ένα τσέχο στο ίντερνετ και μου το είπε. Το ρώσικο σάντουιτ που λέει είναι ένα κομμάτι παγιάτικο ψωμί, ένα κομμάτι παγιάτικο ψωμί και στη μέση ένα κομμάτι φρέσκο ψωμί. Βρήκα διάφορα τέτοια για αυτόν τον κόσμο. Μου είπε ένα άλλο Τσέχο μου είπε ότι για μια μέρα λέει μπήκε ένα, πώς το λένε, ένα τρένο στην Πράγα. Έφτασε το τρένο κόλο, όλο λάσπε. Του λέει σύντροφε, τι έγινε. Άσε λέει σύντροφε, εκεί που πήγαινα το τρένο, είδα στι γραμμέ τον σύντροφο Ντούτσεκ. Δεν τον πάτησε στο καριόλι. Τον έχασε στα χωράφια. Δεν βρήκα πουθενά αστεία παιδιά για την εποχή του φασισμού στη Γερμανία. Δεν παίζει. Αυτό το αστείο για τον φασισμό δεν παίζει πουθενά. Όμω ο φασισμό δεν έχει πλάκα. Οι φασίστε έχουν πολύ πλάκα. Μιλάμε για πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, αν ακούσετε, ας πούμε, από πού να το πιάσουμε, τα συνθήματά τους. Τα περισσότερα συνθήματα έχουν μέσα τη λέξη κολοτριπίδα. Δυσκύλη είναι. Άγχος έχουνε. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά πραγματικά η κολοτριπίδα πάει και έρχεται. Ειδικά με το αλβανική κολοτριπίδα. Έχουν ένα τρομερό κόλλημα αυτοί. Όλη μέρα ασχολούνται. Και όταν λέμε λοιπόν για φασίστε στη χώρα μα, δεν μιλάμε γενικά. Εντάξει, τα παιδιά ευτυχώ κάναμε κόμμα να μπορούμε να γνωριστούμε. Μιλάμε κυρίω για χρυσαυγίδε. Θα σα δώσω μερικού τρόπους αντιμετώπιση χρυσαυγητών. Εντάξει, στον δρόμο οι τρόποι αντιμετώπιση είναι γνωστοί. Του κυνηγάμε και φεύγουν. Αυτό δεν το. Δεν θέλει καμία συζήτηση. Το θέμα είναι άμα του πετύχει σε ένα σαλόνι, σε ένα γλέντι τώρα που έρχεται Πάσχα. Εκεί είναι τα Δηλαδή, σου έρχεται. κάθε, τα καλά καθόλου. Κάθεσαι. Έχει πιάσει εκεί πέρα και τον καταλαβαίνει το μαλάκα γιατί σου έρχεται απ' έξω απ' έξω. Σου ξεκινάει, ναι, δεν ξερίζονται πια, δεν του παίρνει καμπάρι άμα τη εμφανίσει. Αφήσανε μαλλιά πια, ενώ παλιά ήξερε, στον Τούκι είναι χρυσαβίτη. Και σου έρχεται απ' έξω, απ' έξω δηλαδή πιάνει κουβέντα για έναν δρόμο που πέρασε, α πούμε, και στην πετάει την πρώτη ρουκέτα. Α, Παπαδόπουλο έκανε δρόμο, δεν μαλάκα. Το κόβει κανονικά. Η δεύτερη κουβέντα είναι, ένα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Εν τω μεταξύ αυτό έχει ψηφίσει η Πασόκ μια Δημοκρατία. Κατά τα άλλα είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν λέει όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί που ψήφισα εγώ. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αλλά εγώ μόνο αυτό ψήφισα. Αυτού λοιπόν του αντιμετωπίζετε εύκολα. Καταρχήν, όταν νιώθετε να σου έρχεται σπασαρχιδιά και η φασιστήλα στη μούρη, βουτά μια κοπέλα, οποιαδήποτε είναι δίπλα σου, δεν έχει σημασία να την ξέρει, αρκεί να έχει το μαλλί καρέ έτσι, Όπω είναι τα κορίτσια στη φιλοσοφική κυρίω. Να έχει αυτό το στυλάκι το μαλλί πίσω από τα αυτή. Αυτό που κάνει το κορίτσι εδώ μπροστά αυτό. Τη βουτά, την καθίζει δίπλα σου και του λε: Η κοπέλα μου, δασκάλα δημοτικού. Φεύγει μόνο του. Παιδιά, πραγματικά εξαφανίστε με. Του πει στα σκάλα δημοτικού, του κόβω τα αρχίδια. Ε, δείξτε, πατέρα είναι ψυχοπούκομα. Του έχει βγει αυτό. Προσέξτε να δείτε. Οι χρυσαυγίτε δεν είναι τόσοι πολλοί. Είναι μύθο ότι είναι τόσοι πολλοί. Απλώ είναι σταθεροί χαρακτήρε και φαίνονται πολλοί. Δηλαδή, έχω παραδείγματα από τη ζωή μου. Εγώ, α πούμε, είχα ένα χρυσαυγίτη συμμαθητή στο γυμνάσιο, το Μανώλη. Τώρα τον έχει συμμαχθεί ο ψιό μου. Είναι τώρα βέβαια, δεν έχει εξηγηθεί ακόμα το θέμα. Είναι τόσο ηλίθιο και δεν μπορεί να κάνει το γυμνάσιο, ή το κόμμα του έχει πει εκείνη το κόστο σου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Όμω διαφημιστικά, στο σχολείο μα Κουκουβάουνε, έχουμε τρει γενιέ Χρυσή Αυγή. Το καταλαβαίνετε, λειτουργεί. Είναι σταθερή. Εν τω μεταξύ, από το Μανώλη έχω μάθει όλα τα μυστικά του Χρυσαυγήτη. Ε, ο Χρυσαυγήτη, α πούμε, έχει δύο δολοφονικά πραγματικά επιχειρήματα ε, πέρα από τα δολοφονικά εργαλεία που βαλάει πάνω του, έχει δύο δολοφονικά επιχειρήματα με τη γλώσσα δηλαδή. Το πρώτο του επιχείρημα, σε μπλοκάρει τελείω, είναι ό,τι και να του πει. Δηλαδή, πα σε ένα μπαρ, δεν ξέρει που είναι η τουαλέτα. Πά να του πει, ρε φίλε, που είναι η τουαλέτα και είναι χρυσαυγίτη. Δεν είναι λοδό. Σε έχει πέντε λεπτά, κατουργέσαι να πα προστάτη γιατί, επειδή εδώ είναι Ελλάδα, κάμω το χρυσό μου. Καταλαβαίνει. Μα δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή. Πα, πα, κανονικά. Του λε τι εννοεί. Συγγνώμη, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, εγώ είμαι γυμνασμένο. Αυτό θέλει τετρακέφαλο, είμαι σαλπικίδρη, έχω μπουτάρα, δεν είναι αστεία. Αυτό θέλει, ναι, μην το δω. Ε, τον και σφίγγεται. Αυτό το Μανώλη λοιπόν τον τρελαίνω. Γιατί ο Μανώλη ω κανονικό εθνικιστή φασίστα έχει σοβαρό κόλλημα με τι σημαίε. Όπου δει σημαία, ειδικά είναι μεγάλη, ό,τι σημαία και να είναι. Ομάδα να είναι, ξένη χώρα, δώσ' του σημαία και πάρ' του την ψυχή. Τον παίρνω λοιπόν παιδιά κάθε μέρα. Το βασανίζω τρελά, δηλαδή το φτάνω στα όρια του εγκεφαλικού. Τον πηγαίνω στο κέντρο, αν έχετε παρατηρήσει, στην πρεσβεία τη Αιγύπτου, που είναι μια σημαία τεράστια. Τον βάζω λοιπόν, κάθομαι ο μισό μέσα, ο μισό έξω. Του λέω Μανώλη, τι είναι εδώ! Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ τι είναι, Λοκάρι. Του το κάνω 12 φορέ, αρχίζει πηγαίνει το κεφάλι του σαν αυτά που έχουν στη, στην ταλίκια, στα αρκουδάκια έτσι. Τι είναι εδώ, εδώ είναι Ελλάδα, τι είναι εδώ, μπλοκάρι. Στα όρια του εγκεφαλικού μην μου πεθάνει και στα χέρια και έχω και τύψει, του λέω Ελά ρε Μανώλη, και εδώ Ελλάδα είναι, τον νοικιάσαμε. ε, αυτό δεν το καταλαβαίνει, αλλά το χαίρεται. Έχει όμω ένα πιο, πραγματικά το πιο δολοφονικό ενός φασίστα ε, επιχείρημα είναι αυτό. Ο Μανώλης λοιπόν, τον οποίο τον ξέρω από παιδάκι από το σχολείο, κάθε χρόνο 18 Νοεμβρίου 6.30 ώρα το πρωί είναι στημένος 6 από το σπίτι μου. Περιμένει πότε θα ξυπνήσω να με δει. Ξέρει ότι την προηγούμενη μέρα έχω πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου. Και με περιμένει κάθε χρόνια, παιδιά, αυτή η ιστορία. Με το που βγαίνω έξω, με τη ζύμπλα στο μάτι. Πού σου έχει και αυτό που τα λένε πυκνά τα φωνή. Σαν να ακούς Σλοβένικα. Ο μόνος που λέει έτσι δεν είναι Χρυσαυγίτης, είναι ο Μπάγκεβιτς. Ας τραβά στο διάλογο. Πώς του έχει μείνει με τέτοια ομιλία να μην είναι η Χρυσή Αυγή, αυτό είναι περίεργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πού σου χθες, έλα ρε μαλάκα, του λέω πάλι τα ίδια, πού ήμουν χθες. Πού σου χτες. Στην πορεία του Πολυτεχνείου. Γιατί τι γιατί ρε Μανώλη, κάθε χρόνο δεν πάω. Ναι, πας, αλλά γιατί πας. Και λέω γιατί πάω. Πάω, κάνουμε την πορεία, πάμε από την πρεσβεία, μου τζόρουμε, πάμε στην πλατεία Μαβίλη, πίνουμε καλή νύχτα. Μεταξύ μα αυτό κάνουμε. Μαλάκα είσαι, έχει ένα δίκιο. Εδώ είναι το μόνο μαλάκα που ανέχω από Χρυσαυγήτη. Είναι, είναι μαλακία, παιδιά. μα το κάνουμε κάθε χρόνο, να μπούμε στην πρεσβεία, να μπούμε. Α το λέω, κάνουμε τίποτα άλλο την μέρα. Τέλο πάντων, μαλάκα εσύ του λέω, Όχι, μαλάκα δεν πάω μόνο για την βόλτα, πάω για να τιμήσω. Τι να τιμήσει. Το τάγκ που μπήκε. Του λέω, Όχι, το τάγκ. Του νεκρού και έρχεται. Ποιος νεκρός. Του Πολυτεχνείο. Έχεις βίντεο. Επειδή το 1973 δεν είχαμε YouTube, δεν πέθανε κανένας. Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιστορικό να του βάλει απέναντι δεν μπορεί αυτό το επιχείρημα να πει τίποτα. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι λαϊκό παιδί, του κάνω ρελάν. Του λέω, Μπαμπή, τι έγινε στη μάχη των πλατιών, του γαμίσαμε. Έχει βίντεο. Τι έγινε στα Ταρδαλένια, του σκίσαμε. Έχει βίντεο και μετά τον πάω στην πρεσβεία. Τι είναι τώρα, τώρα Ελλάδα, όλα τα κάνω όλα μαζί. Και αρχίζει και το κοκομπλόκο τον Καριόλη, και αρχίζει μου λέει Αρμανικέ κολοτρεπίδε. Εκεί ξέρω ότι έχει πεθάνει και απλώ δεν το έχει ανακοινώσει ο γιατρό. Είναι δύσκολο, παιδί, είναι δύσκολο θέμα. Εν τω μεταξύ έχει μια παστρολάρη μέρα σήμερα, σήμερα που γίνεται αυτή η εκδήλωση για το φεστιβάλ ε, του φασισμού. Έμαθα ότι σήμερα λέει είναι μέρα κατά τη αστυνομική, παγκόσμια ημέρα κιόλα κατά τη αστυνομική βαρβαρότητα. Το ξέρετε σε αυτό, ε, ναι, ναι, ε, είναι τρομερό. Ναι, το, λέει, το διάβασα κιόλα, το ξεκίνησα λέει κάτι αναρχικέ οργανώσει από την Ελβετία. διάβασα σταυρό που σα κάνω, το διάβασα σήμερα το διάβασα. Μα πανάκι, παλά, να, να δω Αλβανό, ε, Αλβανόλο, Ελβετό αναρχικό. Μα το πιστεύει. Ελβετό αναρχικό, μαλακά, ε, τρέλα. Αυτό ο σταυρό ο κόκκινο σε κύκλο μέσα. Τι φαντασίε πρέπει να έχει για να γίνει Ελβετό αναρχικό. Τι να σου πω. Εδώ γίνεται ο άλλο Έλληνα φασίστα. Τι να πει, το Ελβετό αναρχικό θα μα πειράξει. Ναι, είναι Παγκόσμια Μέρα λοιπόν. Οπότε επειδή σε λίγο περιμένω και τον φίλο μου τον Παλούρδο, είπα να σα πω, φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε μία στενή επαφή με αυτά τα υπέροχα πλάσματα που λέγονται αστυνομικοί, μπάτσι, ματ, ασφαλίτε. Ε, φαντάζομαι όλοι. Δεν ξέρω πόσο στενή, α πούμε, έχει κάποιο από εδώ συγγενή μπάτσο. Να, έχει. Συγγενή, αδερφό, Δύο μπάτσο. Και είναι μα... Τι. Ασφαλίτης. Πώς σε λένε εσένα. Ένας με ένα πορτοκαλί ναι, και το δόνο σας. Θα ψαχτούμε εδώ αδερφέ. Επειδή πάντως είστε άτομα που πηγαίνετε σε διαδηλώσεις και μας είπε για το θείο τον ασφαλίτη, προσέξτε τα σημάδια. Προσέξτε, θα σα μαζέψει κανένα ασφαλίτη και θα σα βρουν στα, τα παιδιά στο Βελβεντέο, θα σα γνωρίζουν τη μάνα σα από το μοντάζ. Προσέξτε τα σημάδια, παιδιά. Τον ασφαλίτη τον ξεχωρίζει εύκολα. Πάμε προ συγκέντρωση. Πού? Προπήλαια. Ωραία. Τσεκάρει. Τι άτομα είναι αυτά στην προσυγκέντρωση. Τα βλέπει. Κανονικά. Βλέπει. Facebook. Twitter. Hot dog. Unfollow. Ριζοσπάστη. Τα νέα. Εσπρέσο. Αυτό είναι πάντω μην είστε μαλάκες. Δείτε τα σημάδια. Μην κοιτάτε μόνο τα πανό. Προσοχή στη Μολότοφ. Ο άνθρωπος που κρατάει Μολότοφ στη διαδήλωση έχει πάντα μπουκάλι Άμστελ, το ψηλόφλουδο, 500 500ml. Άντε άμα θέλει να κάνει λίγο φασαρία παραπάνω, να το έχει σε πλαστικό με λίγο φελιζόλ μέσα. Δεν θα το συνεχίσουμε παραπάνω αυτό. Αν δείτε Μολότοφ, Τζόνι Γόκερ, είναι μπάτσος ήταν στο ένα το πρωί και πήρε κάτι για τη δουλειά. Δείτε τα. Εγώ το 2008 ήμουν στα τουζένια μου, τα δα όλα. Κατέβηκαν όλα τα βόρεια προάστια για επανάσταση. Οι μισοί είχαν μολότοφ κοκακόλα zero. Γαμήθηκε το κίνημα όλο. Κατεβήκαν από τα, απ τα νότια προάστια κατοικαμένοι οικολόγοι με μολότοφ από ανακυκλωμένο χαρτί γαμό των κερατών. Καήκαν μόνοι του στο τέλο, του γλιτώσαν, μα πια ψυχή μα. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, παιδιά. Δεν πα έτσι, άντε Γιούρια, να έχετε το νου σα. Εγώ τέλο πάντων τα έχω αυτά. Όντω, πραγματικά είχαμε σχέση, οικογενειακώ δηλαδή, είχαμε σχέση με ένα μπάτσο. Ε, το παντρεύτηκε η αδερφή μου. ναι, ναι, αλήθεια. αλήθεια. το Γιωργάκη. Τον πήρε. Ωραίο. Καταρχήν, να σα πω την πρώτη μα επαφή. Καταρχήν ήταν, ήταν εντυπωσιακή η πρώτη εμφάνιση στο σπίτι μα. 1,85. Εντάξει, θα μου πει 1,85 δεν είναι τρελό ύψο, αλλά να σα πω ότι στην οικογένεια μου πιο ψηλό είμαι εγώ. Κανονικά, δηλαδή αν τα γυρίσματα χόμπιτ ήταν στην Ελλάδα, όλη η οικογένεια είμαστε μέσα αλλά μα τη φάγανε Νέο τη δουλειά. Παίρνει λοιπόν, κορί... απευθύνομαι κυρίω στα κορίτσια. 1,85 άτριχο, μελαχρινό, χοντρό μαύρο φρύδι, το σαν του Ιμπαγάσα. το του Αργεντίνικο, το κοντοπούτανο. Six pack, σαν αυτά που βάζω στα περιοδικά. Φέτε εδώ, κτίνο. Ένα κολλή. Τρέπομαι για αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Μια μέρα που έκανε μπάνιο, λίγησα. Πήγα, έκανα μάτι. Δηλαδή, παιδιά, κορίτσια, είχε, ο κόλο του ξεκίνησε από το 12ο σπον. Κολόμπατσο. Ήθελα να το γαμίσω σα. Δεν ξέρω πώ συγκράτησα τον εαυτό μου. Ευτυχώ είμαι θεωρητικό και δεν έφυγα. Πολύ ωραίο παιδί, πάρα πολύ ωραίο παιδί. 800 ευρώ έπαιρνε μισθό, τα κούμπα όλα στο σπίτι. Καλά, όταν πήγαινε για δουλειά ήταν μια κάβλα. Είχε ένα παπάκι, είχε βγάλει την εξάρτηση που γράφε Σέμπερ και γράφει που κεφάλα ήταν. Τον έβλεπε, παρά όλη η οικογένεια μα τρέχει. Μαντίλια τρέχανε, σκουπιζόμασταν. Πολύ σοβαρό παιδί στη δουλειά του. Ήταν ματατζή, σαν τον Παλούρδο. Πολύ σοβαρό παιδί. Να φανταστείτε, με πέτυχε σε μια διαδήλωση στο Σύνταγμα και ενώ με γνώρισε, με έδινε. ναι, του λέω, ρε Γιώργο, δουλεύω! το μπούστι πήγα το απόγευμα σπίτι, του λέω, ρε μαλάκα, με έκανε μπλε. Αν ήμουν γιατρό δεν θα σε κοίταγα. Δηλαδή και με έκανε μαύρο στο ξύλο και είχε επιχειρήματα ο καριόλι. κατάλαβε, μπορούσα να αντιμετωπίσω. υπάρχει φασισμός πολύ, παιδιά, υπάρχει... Βέβαια, δεν υπάρχει απλώ πολύ φασισμό. Εδώ πια έχουμε ξεφύγει. Είμαστε σε άλλη κατάσταση. Μπορούμε επισήμω να θεωρούμε ότι είμαστε χούντα ή έχουμε χούντα, όπω το βλέπει ο καθένα. Γιατί α πούμε, έχουμε πλέον στη, στην κυβέρνηση κανονικά ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι καν ακροδεξιοί, είναι ναζί κανονικοί. Δηλαδή, όλοι φαντάζομαι γνωρίζετε ότι έχουμε υπουργό υγεία, τον το ξέρετε, τον Άδωνη Γεωργιάννη. Τον άνθρωπο ο οποίος θέλει δεν θέλει σε κάνει φασίστα και ρατσιστή. Με αυτή τη φωνή. Είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος μιλάει έτσι. Αυτή είναι η κανονική καθημερινή φωνή του. Εγώ δεν είμαι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να μιλάει με τη φωνή του μυστικό. Στα νοσοκομεία, επειδή δεν υπάρχει τίποτα πια ούτε γάζα, όταν είναι κάποιο τελειωμένο, έχει πάθει δηλαδή εγκεφαλικό, ανακοπή, κολπική μαρμαριγή, έχει πάθει όλα. Πιο ακίνητο από τον Προκόπτο Παυλόπουλο. Είναι τέλο. Εκεί λοιπόν παίρνουν τηλέφωνο, λέει τον άγωνη, ο οποίο πηγαίνει στο αυτή, στον άλλον εκεί που είναι πτώμα και του λέει: Αν σηκωθεί σκύλου είναι αυτά. Άμα του το πει θα σου πει εννοούσα 12 κιλά, αγαπητέ. Είναι ο μόνος με σα έπιασε το κεφάλι. είδες πώ γίνεστε ρατσιστή. Ε, το είδατε. Ε, μα δεν τον έχουν βάλει παιδιά, μα κάνουν ρατσιστέ. Δεν θε να είσαι και γίνεσαι. Λε όποιο μιλάει, έστω να το σφάξω. Τέλο πάντων, θα σα φέρω ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο απόψε. Που. Εδώ είσαι. Τους έχω τσεκάρει με αγκαρσία. Φύγε, φύγε, βραδιά. Τι αυτοί, γιατί συναφρίζεστε. Αντιφασίστες. Του κουτώ. Σύντηρη λέξη. Τι κάνετε εδώ. Καλουρδάκι. Όλοι έχουν μία απορία για πάρτι σου. Εκτός ότι όλοι θέλουν να δουν τη όλοι. Ναι, όχι δεν θα τη δείτε. Όλοι αναρωτιούνται, μια χαρά παιδί, το σπυράκι. Σε έχω. Όλοι αναρωτιούνται πώς έγινες μπάτσος. Εγώ. Εσύ. Εγώ δεν έγινα μπάτσος. Τι. Γεννήθηκα. στα λέω. Σε βγάλανε από τη μάνα με τη μάσκα έτσι. Τι θα τραβείς χριστιανή. Ήμουνα στην κοιλιά έτσι. Και περίμενα, καθόμουν ήσυχος. Είχαν, είχαν, δεν είχαν περάσει 8 μήνες. Ναι. Και ακούω από τον ασύρματο τον δημιουργή. Στην κοιλιά. Και φωνάζει. ΣΥΡΙΖΕ! Τώρα αρπάζω το κλόπ και την ασπίδα της πουτάνας θα γίνω. και πετάγομαι έξω από το μουνί της μάνας. Πήγα έτσι. Πήγα πλακώσαμε στον τούο αμέσως ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Σαν να βλέπω το ΣΥΡΙΖΕΟ. Σαν να βλέπω το ΣΥΡΙΖΕΟ. Ο μπάτσος το μουνί της μάνας του μπάτσος. Και φεύγει. Ούτε τον εφάλιο νερό δεν μου κόψανε. Δεν πρόλαβα. Άστε, είναι στελέ. Και μετά μετά από αυτό, ε. μετά πέρασε κανένα χρόνο για το επόμενο συμβάν. Μετά από κανένα χρόνο ήταν ένα τράγο με μουσια. Και μίχε στα χέρια, έτοιμο να με φουντάρει σε ένα καζάνι με νερό. Κολυμπίδα τον. Γιατί βάφτιση λε. Ήταν ένα τράγο με μουσια, σου λέω. Ένα... Ε, τον αρπάζω από το μουσι, Σιριζέο, του λέω. Τον παπά. Τι να κάνει εκεί, να με πνίξει, να τα βγάλει αυτά τα μουσια. Και ο φρονερέ. Φτού και τον έφτισα. Μετά πήγα σχολείο. Εσύ. Απ' έξω, απ' έξω. Είμαι μορφωμένος. Πήγες μέσα. Μπήκα. Στο δημοτικό. Εκεί συνάντησα την αδικία με τα μάτια μου. Τα βλέπω αυτά. Συνάντησα την αδικία με τα μάτια μου τα ίδια. Είδα τους συμμαθητές μου να μην υπακούν στις εντολές των καθηγητών, των δασκάλων. Δεν Δεν διαβάζαν το μάθημα. Κάνανε σκονάκι. Μιλάγανε πιο πειθαρχημένη τάξη του Δημοτικού. Χάρη σε μένα. Εγώ δεν κατάφερα. Το τέλειωσε. Οι αναρχικοί δεκάχρονοι πήγαν στο περιθώριο. Είχε δεκάχρονου αναρχικού. Τραγουδάγαν τα μαλακισμένα. Δεν θα περάσει ο φασισμό. Ναι. <laughs> δεν πέρασε. Ναι, εγώ. ξέρετε θα γινόντουσαν άλλο μεθαύριο αυτά. Σε για αυτού εδώ κάτω, βρωμιαρέου, αντάρσου. Τέτοιοι ήταν. Μετά. Πήγα στο γυμνάσιο. Πήγε γυμνάσιο. ήταν αρχηγοί της κατάληψης, επί Αρσένη. Μέσα όλοι. Εχθροί της δημοκρατίας. Τους κατέστηλα. Τους κατέστηλα από μικρούς. Χτύπησε ένα μελλοντικό πρόβλημα στη ρίζα Το Β2. Σε ποια περιοχή. Το Β2, στο Παγκράτη. Στο... Ποιος ήταν στο Παγκράτη Β2 τώρα. Κάτσε, έχω, έχω, έχω ασφαλίτης. Κάτω θα μάθουμε σε δύο λεπτά. Είχαν εκείνη τη χρονιά έμεινα στην ίδια τάξη. Έλα. Με τόσε περιπολίες και σκοπιές που είχα στο προάβλιο, δεν προλάβαινε να πάω στο μάθημα. Αλλά για μένα η αποκατάσταση τη δημοκρατία ήταν πρωταρχικό στόχο. Τα κατάφερα. Τέλειωσε το γυμνάσιο. Όχι, αφού έμεινα, τα παράτησα. εκεί. Κρίμα, και για μέλλον. Παράτησα. Είχα ταλέντο. Και μετά τι έκανε. Τι. Μετά. Μετά το γυμνάσιο. Τι. Δεν το τέλειωσε όλο το γυμνάσιο. Είπα να τα αφήσω. Λέω μάλλον δεν έχω και πολύ ταλέντο. Είχα άλλα ενδιαφέροντα. Έμαθα μπιλιάρδο. Μπιλιάρδο. Τα μπιλιαρδάδικα, ναι. Είχα την πιο γερή στέκα από όλου. Όλοι εγώ νίκαγα. Ο Παλούρδος. Εκεί γνώρισα και τον έρωτα. Κόμενα. Καθώ ήμουνα με τη στέκα μου πάνω από το τραπέζι, έτοιμο να ρίξω, την είδα και έπεσα ξερός. Τη δάκωσα τη γραμμαρίνα. Την ερωτεύτηκα αμέσω. Έχω στην αδελφή μου. Απέζεται, έλεγα, βέβαια, άμα πιαστεί ο άλλος όλη πώς θα είναι. Ζωάρα. Μετά τα ξέρετε, μετά τα ξέρετε. Μπήκα στο σώμα και επίσημα πήγα στη σχολή. Ήμουν καλύτερος μαθητής στη σχολή. Αλλά κατά μια διαολεμένη σύμπτωση, όλες οι μαθητές μου στη σχολή είχαν τα ίδια παιδικά χρόνια με μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, μετά από αυτό βγήκα στους δρόμους, πορείες, διαμαρτυρίες, φοιτηταριό, άνεργοι, συνταξιούχοι, ΣΥΡΙΖΕΙ, ναι, ναι. κομμουνιστές, αναζητοί, αυτή τη βρωμάγαν όλοι, ε. τα έχουν καθαρίσει τις προχθές, όρεξη να έχεις να δέρνεις. Εδώ κάποιος μπαλούρδο εδώ, Έχει κάνει λάθο. αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα μυρίζουν. Εντάξει, μπορεί να τυχαίνει πολύ ώρα δουλειά το απόγευμα για κάτι ομιλίε. Τι ωραία, έχω αρχίσει. 9 παρά 2 λεπτά. Οι περισσότεροι εδώ. έχει δουλειά, τι. Πιάσαμε τα δικά μου αυτά Ήξα μας. Τελειώνει το δελτίο ειδήσεων όπου να είναι. Ε, και. Είμαι στην προσωπική, στην προσωπική φρουρά του Στραβελάκη. Δημοσιογράφη. Σοβαρά. Ε, ναι, να μην Λοιπόν, εδώ ναι. οι περισσότεροι είναι Πασόκ. Καλά, γενικά οι περισσότεροι είναι Πασόκ. Ε, μην ακούσει αυτό το μύθο. Καλά, παιδιά, ε, τελικά. Ο φωτογράφο μα. Α, ο Χατζη Στεφάνη, Πασόκ. Τι σκύβε, αυτό Πασόκ. Δεν το ξέρει. Είχα δει να το Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα καλό. Πώ είστε Πασόκ εδώ. Κοίτα, κοίτα. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, εγώ, εφτά, οχτώ, εννιά, σε μέτρησα. μισή. Λοιπόν. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι. Ένας. Ένας ο Δημοκράτης. Με τα μουσια αυτός με τα μαλλιά. Θα τα βγάλεις αυτά τα μουσια. Είναι undercover. Οι περισσότεροι μαλλούρδο είναι πασό. Τσεκαρέστε αυτό. Σε ένα καράβι, θυμάμαι στα καρπάρια, θα το σπάσει πάλι. Θε να δει, σηκώσανε 9 άτομα το χέρι. Θε να δει ότι πασόκ είναι σχεδόν όλοι. Δεν θα πω εγώ. Κοίταξε του. Πασόκ, δώσε.

Barbara.